Привет, ребята! У меня есть вам одна очень хорошая и интересная новость, и надеюсь, что вы меня поддержите, и все будет хорошо. Новость в чем? Я купил автомобиль на проект. Автомобиль плывет из Америки. И в честь этого у меня конкурс. Задача очень простая на конкурс. Вы должны быть подписаны на мой канал, пошерить это видео – и написать в комментариях, как вы думаете, что это будет за автомобиль. Автомобиль надо написать не просто, что там, например, Audi, да, а надо написать Audi S5, ну, чтобы был бы и модель именно, не только марка, но и модель. Дальше надо полайкать, нажать э, это видео лайк, на, подписаться на мой канал и поделиться этим видео. А когда напишите комментарий, я уже отберу по этих людей, кто угадал, что, что за автомобиль, и те, которые не угадали, тоже будут иметь призы. Приз первый это у нас такая вот вещь, которая э, вешается на ключи, называется Мототак с моим с моей надписью канала и с другой стороны написано Dreams Come True это значит, что мечты сбываются. А почему мечты сбываются? Потому что у меня сбылась мечта. Я купил автомобиль из Америки, и там вообще сбылось целая куча мечт, мечт да, в одном автомобиле. Когда автомобиль приедет, я вам расскажу, в чем заключались эти мечты, а скольки лет я об этом мечтал. Вот. Те, которые угадают, уже будет побольше людей. Я еще придумаю еще что-нибудь, если будет вас очень много, кто угадает. И, во-первых, вообще будет много людей, те, которые комментируют и, и подписываются на мой канал, получат такие же практические вещи. Первый из них это будет масляный фильтр. Я куплю их за, за свои деньги, на те, которые выиграет, э, напишет марку своего автомобиля и вам пришлю фильтр. Если будет японец или кореец, фильтры будут прямо из Японии, хорошие фильтра, серьезно, без, ну, без прикола. Но это одному человеку. Потом другой есть фильтр салона, тоже как бы, ну, мне кажется, это ну, лучше, чем ничего, да. И третье, это у нас фильтр воздушный. Кто, если у вас будет очень много людей, я еще придумаю, что разыграть. Так вот, ребята, подписываемся на канал, шерим это видео э, и угадываем, что это за автомобиль. Я надеюсь, что вы, ну, по идее, кто меня уже знает, там те, наверное, напишут, но, конечно, имею надежду, что напишут чутка позже, чтобы не всем было понятно. И, ну и что, когда приплывет автомобиль, буду вас ждать и... Буду показывать, будем ее ремонтировать, будем ее регистрировать, будем смотреть, как все это делается, стараться снимать некоторые вещи, например, как, ну, сразу скажу, там, airbag стрельнутый, будем смотреть, просить людей, чтобы показали бы некоторые нюансы, кто сделает, ну, кто согласится. Но это, короче, это все в пути, это все будет впереди. Э, жду вас и до скорой встречи. И не забудьте, что мечты сбываются.